直跳在我心中，秋波轻轻送。南洋美景风光真心动，快乐无穷，浮沉落海快樂輕輕送，輕輕送。直伴轻轻輕歌唱，相相並坐在樹叢。 真生动，热月玲珑，悠悠落水滩，让我心胸尽开落无穷。 吹风花自浪，夜月玲珑，悠悠月色飘在我心中，秋波轻轻送，南阳美。 夕伴轻轻荡歌唱，芭蕉树下拥晚风。曲曲声行微风，红窗花浪。凉夜美景中，花真芳丛夜月玲珑。悠悠绿水间，让我心空。真花落无穷。